नमस्कार दर्शकों स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एस्ट्रोविदासीज पे 9 अगस्त 2018 का दैनिक राशिफल राशि भविष्य क्या कहती हैं क्या कहता है आपका भविष्य सितारे क्या कहते हैं विस्तृत चर्चा करेंगे शुभ अंक शुभ रंग व आपके भाग्य में कैसे जो है परिवर्तित कर सकें क्या मूल चूक परिवर्तन वो हो सके जो आपके भाग्य को प्रबल करे ये हम आपको उपाय बताएंगे दर्शकों बने रहिएगा अपने इस जोशी के साथ अंत तक की और अंत में दर्शकों एक विशेष उपाय बताएंगे श्रावण मास से संबंधित तो चलिए दर्शकों अधिक समय ना लेते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दर्शकों हमारा जो प्रथम खंड होता है ये पंचांग का होता है पांच अंगों से मिलकर बना होता है इसका श्रवण करने से जो है पुण्य की प्राप्ति होती है तो पंचांग की देखिए यदि आज हम दर्शकों बात करें तो आज का जो पंचांग है विशेषकर आज त्रयोदशी तिथि है ये इसके बाद जो है चतुर्दशी लग जाएगी चतुर्दशी तिथि और आद्रा नक्षत्र रहेगा प्रातः पाँच बजकर सॉरी आठ बजकर पच्चीस मिनट तक की आद्रा नक्षत्र रहेगा इसके बाद जो नक्षत्र रहेगा ये पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा बस बस बढ़िया हूँ और ये हमारा जो है श्रावण मास कृष्ण पक्ष चल रहा है वर्षा ऋतु है दक्षिण है विक्रम संवत दो हजार पचहत्तर सख्त संवत नाइनटीन फोर्टी उन्नीस सौ चालीस योग ब्रज योग है इसके उपरांत उन्नीस बज के चौवन मिनट के बाद जो है सिद्धि योग लग जाएगा अच्छा योग माना जाता है और चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेगा सूर्योदय और सूर्यास्त की यदि हम बात करें तो आज सूर्योदय होगा प्रातः पाँच बजकर छियालीस मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को उन्नीस बजकर छः मिनट पर ये जो हमारा पंचांग है ये भारत की राजधानी नई दिल्ली को मानक मान के केंद्र बिंदु मान के बनाया गया है इसके साथ साथ राहु काल की यदि हम बात करें एक ऐसा काल एक ऐसा समय कि इस दौरान आज आपको शुभ कार्यों को नहीं करना है तो राहु काल होगा चौदह बजकर पाँच मिनट से पंद्रह बजकर चौवालीस मिनट तक की और शुभ कार्यों को करने के लिए आप अभिजीत मुहूर्त का सहारा ले सकते हैं बारह बजे से लेकर बारह बजकर बावन मिनट तक का जो समय रहेगा ये अभिजीत मुहूर्त का रहेगा और बारह बत्तीस से बारह छप्पन का एक मुहूर्त आ रहा है ये विजय मुहूर्त रहेगा इन दो मुहूर्त में आप जो कार्य चाहे वो कार्य आप सिद्ध कर सकते हैं चलिए दर्शकों त्रयोदशी और चतुर्दशी के बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं देते हैं त्रयोदशी तिथि के बारे में हमने आपको बताया था कि बैगन नहीं खाना चाहिए त्रयोदशी तिथि वाले दिन बैगन नहीं खाना चाहिए और जो चतुर्दशी तिथि होती है चतुर्दशी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए शहद का दान और शहद को खाना ग्रहण करना दोनों हानिकारक होते हैं त्रयोदशी तिथि जो होती है जयकारी और सर्वसिद्धकारी तिथि होती है त्रयोदशी तिथि के देवता जो होते हैं मदन होते हैं मदन देवता हैं मदन को हमने आपसे पिछली बार क्वेश्चन भी किया था कि मदन जो देवता होते हैं इनका नाम बताइए तो किसी ने नाम नहीं बताया था चलिए हम आपको बता देते हैं कामदेव जो होते हैं कामदेव का ही नाम मदन है जया नाम के जो है ये जो तिथि है त्रयोदशी तिथि इसको जया नाम से भी कहा जाता है जया नाम से ज़्यादा विख्यात रहती है और भगवान कृष्ण और रुक्मणी रुकमणी जी के पुत्र भगवान कामदेव जी हैं उन्हीं की ये तिथि है दर्शकों चलिए एक चीज़ और बता देते हैं आज गुरुवार वाले दिन तेल का भी मालिश नहीं करानी चाहिए नाखून नहीं कटवाने चाहिए बाल नहीं कट करने चाहिए दाढ़ी वाड़ी अपनी शेविंग मत करवाइएगा इन सबसे बचना चाहिए दिशा शुल्क की यदि आज हम बात करें तो दक्षिण दिशा की ओर आज का दिशा शुल्क माना जाता है यदि बहुत ही ज़्यादा कोई विशेष आवश्यकता हो आपको यात्रा करने की तो थोड़ा सा आप दही खा करके तब यात्रा कर सकते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र जप करके आप यात्रा कर सकते हैं यात्राओं में देखिए लाभ होगा चलिए दर्शकों ये तो था देखिए हमारा पंचांग पंचांग बहुत ही बड़ा होता है लगभग तीन मिनट लग गया पंचांग बताने में और पंचांग के हमने आपको पांच अंक बताए थे हम बीच बीच में आपसे देखिए पूछते भी रहेंगे कि ये पांच अंक कौन कौन से हैं तो हमने आपको बताया था कि तिथि है वार है नक्षत्र है योग है करण है तो इन चीज़ों से पंचांग मिलकर बनता है आप लोग ध्यान कर लीजिएगा आपका ज्ञानार्जन यहाँ पर अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि पंचांग का अर्थ क्या है पंच मतलब होता है पांच और अंग मतलब होता है अंग तो पांच अंग अर्थात पंचांग तो दर्शकों राशिफल पर आगे बढ़े उससे पहले ये बताना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ तो नहीं कहेंगे आज हम अब आपकी मर्जी करना ना करना ये आपके ऊपर है अच्छा लगेगा तो करेंगे नहीं अच्छा लगेगा तो राम राम जी की क्या करना चलिए मेष राशि की ओर बढ़ते हैं तो मेष राशि वालों आज कॉन्फिडेंस आपका बहुत ही हाई रहेगा काफ़ी अच्छे मौके मिलेंगे आज आप बहुत उत्सुकता से नए मौके और चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे स्वीकार करेंगे इसके साथ साथ किसी बुजुर्ग या अधिकारी से संबंधों में आज मधुरता आ सकती है आज तनाव या विरोध बहुत ज़्यादा आपका रहेगा खास करके जो आपके साथ लोग काम करते हैं वो तनाव आपके लिए पैदा कर देंगे तनाव की स्थिति रहेगी नेहा पांडे जी लिखते हैं जय श्री कृष्ण भैया जी नेहा जी सादर जय श्री कृष्ण चलिए आप लोगों का हम मैसेज पढ़ देते हैं गोपी किशन तिवारी जी लिखते हैं प्रणाम भैया तो गोपी किशन जी नमस्कार राम राम और खान रुखसार रुखसार खान जी लिखती नमस्कार सर कैसे हैं आप रुखसार जी बस आप लोगों का आशीर्वाद है स्नेह है इंद्र पटौदिया जी लिखते हैं जय श्री राम तो इंद्र जी सीताराम अमनदीप जी ने जो है मैरिड लाइफ प्रॉब्लम प्लीज़ ये आप कुंडली दिखवाइए गौर दीपक जी दीपक गौर जी लिखते हैं नमस्ते पंडित जी दीपक जी नमस्कार बहुत बहुत आपका स्वागत है और अमनदीप जी पंडित जी बताइए मेरी कुंडली अमनदीप जी आप प्लीज़ प्रॉपर वे से आइए प्रॉपर चैनल से आइए यही हम आपसे कहना चाहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है आप कॉन्टेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं आज आपको जो है किसी चीज़ में आज आपको बहुत अधिकता नहीं करनी है अति नहीं करनी है आज खुद पर कंट्रोल रखिएगा थकावट की स्थिति रहेगी भैया पाए लगी कौन हो सकते हैं शुभम मिश्रा जी तो नमस्कार शुभम जी बहुत ढेर सारा आशीर्वाद आज अपने ऊपर आज आपको कंट्रोल रखना है शाम तक की आज कुछ थकावट होती हुई नजर आएगी आज अपनी आदत में बदलाव करें खान पान पर विशेष ध्यान देना रहेगा मेष राशि के जातकों को सूर्यदेव को जल में रोली डाल करके अभिषेक आप दीजिए अर्घ दीजिए अच्छा रहेगा और भगवान भोलेनाथ पर आज आपको जल से अभिषेक करना रहेगा चलिए रेड कलर आज आपके लिए शुभ कलर रहेगा और रेड और व्हाइट दो कलर आज आपका शुभ रहेगा अंक एक आपका शुभ अंक रहेगा के नाम पी नाम के लोगों से आज आपको विशेष सावधानी बरतनी लोगों से बचना है वृषभ राशि की ओर बात करते हैं तो आज का राशिफल राशि भविष्य यही कह रही हैं कि कैरियर या पैसों से जुड़ा कोई मामला आज आपको मिलता हुआ नजर आएगा आज आपकी आमदनी में सकारात्मक बदलाव कर सकता है आज आपको कोई शुभ संकेत मिलता हुआ नजर आएगा हो सकता है कि आज आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंप्यूटर मोबाइल इन सब से रिलेटेड कोई गैजेट परचेज करते हुए नजर आए आज कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आज आपको विजय प्राप्त होती हुई दिख रही है वृषभ राशि के जात को यात्राओं का अच्छा योग है बस करना आपको ये है कि यात्रा पर निकलने से पहले देख लीजिएगा कि वो यात्रा दक्षिण दिशा की ओर तो नहीं यदि दक्षिण दिशा की ओर है तो दही खाकर निकलिएगा जैसा कि हमने प्रारंभ में आपको बताया है गुलाब के फूल पर केवड़े का इत्र लगा करके आज आप हनुमान जी को चढ़ा दीजिए दिन बहुत अच्छा जाएगा डार्क ब्लू कलर आपका शुभ कलर है अंक छे आपका शुभ अंक है जी नाम एम नाम ये दो नाम के स्पेलिंग से आज आपको विशेष सावधानी बच के रहना है और चलिए अब हम बात करते हैं अपने मिथुन राशि जेमिनी के लिए तो जेमिनी पर आगे बढ़े देखिए इतने कमेंट आ जाते हैं पंडित जी वैसे हर रोज आपको दो या तीन लकी ड्रा कुंडली निकालना चाहिए ऐसे मेरा मानना है आगे आप खुद ज्ञान ज्ञानी हैं आप जैसे सोचे वैसा ठीक अमनदीप जी डेली हम प्रतिदिन कहीं कुंडली देखते हैं समय नहीं मिल पाता है सैटरडे श्री अकाल पंडित सत श्री अकाल पंडित जी सिहार जी सत श्री अकाल जी शुभम मित्रा जी लाइक करो यारो अड़तीस लोग हो चलिए स्नेहा त्रिपाठी जी लिखते हैं भैया प्रणाम आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया है राधे राधे स्नेहा जी ढेर सारा आशीर्वाद आपको और जर्मनी की हम बात करते हैं मिथुन राशि की बात करते हैं तो आज किसी अपोजिट जेंडर की ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे आज जो मौका आज आपको मिलेगा उसका आज आप पूरा फायदा उठाइए तो बहुत अच्छा रहेगा कई महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान आज आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है आज यात्रा के योग बन रहे हैं और खास करके यात्राओं का जो योग बन रहा है ये आपके आर्थिक क्षेत्र से और व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है चंद्रमा आज आपके राशि में ही गोचर करेगा आपका सामाजिक सम्मान आज आपका बढ़ेगा कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है आज आपसे कुछ छोटी मोटी गलतियां होने के योग है सावधान रहे और अपनी आदतें सुधारिए खान पान में शुद्धता लाइए सात्विकता लाइए आज कोशिश कीजिएगा कि अल्कोहल का सेवन आपको नहीं करना है दिल की बात पार्टनर के साथ पूरे सम्मान के साथ कह दीजिए प्रेम प्रस्ताव मंजूर हो सकता है आज योग बन रहा है और अविवाहित लोगों को आज विवाह का प्रस्ताव मिलता हुआ भी नजर आएगा आज आपको करना ये रहेगा कि हनुमान जी का जो है आराधना करनी रहेगी हनुमान अष्टक का पाठ करना रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर शुभ कलर है अंक तीन शुभ अंक है सी नाम और आर नाम के लोगों से आज आपको बचना है अलर्ट रहना है कैंसर कर्क राशि क्या कहता है आज का राशिफल तो कर्क राशि के जातकों आज कुछ मामलों में आज आपके लिए दिन ठीक ठाक रहेगा आपको कई सवालों के जवाब आज स्वतः मिलते हुए नजर आएंगे जो अभी तक आप ज्ञान की प्राप्ति कैवल्य की प्राप्ति नहीं कर पाए थे तो आज कुछ आपको जो है कैवल्य की प्राप्ति होगी धार्मिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है ईश्वरीय सत्ता के आज काफ़ी आप नज़दीक रहेंगे उनकी कुछ कृपा आप पर रहेगी और आज लक्ष्य के प्रति अपने जागरूक रहिएगा किसी को आज महंगा गिफ्ट देते हुए आप नज़र आ रहे हैं आज आपका आत्मविश्वास बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इसके साथ साथ वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा चोट चपेट लगने का पूरा पूरा आज योग बन रहा है जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे आर्थिक समृद्धि आज बढ़ती हुई नज़र आ रही है इसके साथ साथ छाछ में मसूर की दाल आज दही छाछ उसी को बोलते हैं मसूर की दाल थोड़ा सा उसमें रख करके और पीपल के पेड़ के नीचे आज आपको डाल देना रहेगा और ग्रीन ये कर्क राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो आपके लिए सिलेटी कलर शुभ कलर रहेगा अंक छे आपका शुभ अंक रहेगा ए नाम ई नाम और वी नाम के लोगों से आज आपको अलर्ट रहने की जरूरत है सिंह राशि लियो आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो सिंह राशि के जातकों हमारे जो शेर लोग ये राशिफल देख रहे हैं आपके व्यक्तित्व में आज काफी निखार आता हुआ दिख रहा है अचानक धन लाभ की संभावना बन रही है ऑफिस की समस्याओं का समाधान होगा उच्चाधिकारियों से संबंध आज आपका बहुत मधुर रहता हुआ नजर आएगा इसके साथ साथ सिंह राशि के जातकों आज बिजनेस में भी आज आपको कुछ बढ़िया लाभ होने वाला है कुछ बहुत ही अप्रत्याशित लाभ होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी आपने उम्मीद नहीं की हुई होगी आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा बहुत बढ़ा हुआ रहेगा और आज आपके ज़्यादातर काम स्वतः अपने आप ही बनते हुए नजर आएंगे आज समय आपके फेवर में रहेगा बिजनेस में नए सौदे हो सकते हैं बेरोजगारों को भी आज रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा कोई अज्ञात अनजान भय आज आपको सता रहा है आज कुछ मामलों में आज आप निराश हो सकते हैं ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी रखने से रखिए अच्छा रहेगा परेशान नहीं होंगे तो आज आपको करना क्या है आज गणेश अथर्व शीर्षा का आपको पाठ करना है और हाँ ऑरेंज कलर आज आपके लिए शुभ कलर रहेगा अंक पाँच आपका शुभ अंक रहेगा आपको एस नाम के नाम डी नाम के लोगों से अलर्ट रहना है रडार पे आप हैं इनके तो बस इनसे आज आपको बचना रहेगा चलिए कन्या राशि क्या कहता है आज का राशिफल कन्या राशि वाले जो है आज पैसा कमाने के मामले में कुछ नए तरीके से आज अपने दिमाग का मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं आज आपका मन जो कहे उस पर आज आप पूरा विश्वास करिए अंतरात्मा की आवाज सुनिए गुप्त रूप से चलने वाली गतिविधियों में आज बहुत हद तक की सफलता मिलेगी पूर्व में किए गए निवेश आज आपके लिए अप्रत्याशित धन लाभ लेकर आएंगे वहीं पर यात्राओं का योग बन रहा है संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी जीवन साथी के साथ संबंध बहुत आनंद बीतेगा अधिकारियों से कुछ मतभेद होने का योग बन रहा है तो इससे आज आपको अपने आप को बचाना है आज अपने विचार किसी पर ज़बरदस्ती मत थोपिएगा बहुत अच्छा रहेगा जीवन साथी की सेहत को लेकर आज टेंशन कुछ हो सकती है कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील होते हुए आज आप नजर आएंगे दही का दान आज आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्धकारी रहेगा किसी गरीब को दही जरूर खिलाएं और आपके लिए शुभ कलर की बात करें तो लाइट ग्रीन कलर आपका शुभ कलर रहेगा और शुभ अंक की यदि हम बात करें तो अंक सात आपका शुभ अंक रहेगा आपको के नाम पी नाम जे नाम ए नाम चार नाम इनसे आज आपको बचना रहेगा तुला राशि लिब्रा भाई क्या कहता है आज आपका राशिफल तो आज आपके लिए दिन ठीक ठाक रहेगा रिश्तों के कारण आज आपको कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा आज आप वह काम करें जिससे आप रचनात्मक ढंग से कर लेने में सक्षम हैं नौकरी पेशा लोगों का मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कद भी बढ़ता हुआ नजर आएगा नई योजनाएं बनाने में समय लगेगा वाद विवाद की समस्या का समाधान होगा उलझे हुए पारिवारिक मामले आज निपट सकते हैं आज कुछ चिंता की स्थिति बनती हुई नजर आएगी रिश्तों के मामलों में नए रिश्तों के मामले में कुछ परेशानी होगी हो सकता है आप अनकंफर्टेबल फील करें तो इससे आज आपको बचना रहेगा उलझे हुए पारिवारिक मामले आज निपट सकते हैं इसके साथ साथ आज किसी तरीके की निवेश करने में हड़बड़ी मत करिएगा जोखिम मत लीजिएगा अन्यथा नुकसान की स्थिति उठा जाएंगे कुछ दोस्त आज आपसे जो व्यवहार कर रहे हैं नौकरी या बिजनेस के कुछ मामले आज आपको परेशान कर सकते हैं करना क्या है बरगद के पत्ते पर आज थोड़ा सा काजल से आप सात बिंदी लगा दीजिएगा और उसको फिर पीपल के पौधे के नीचे चुपचाप रख दीजिएगा इतना छोटा सा कार्य है या किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा ये छोटा सा काम करिएगा और देखिएगा कि शुभता में कितनी वृद्धि हो रही है आपके लिए भी लाइट ग्रीन कलर शुभ कलर है अंक सात शुभ अंक है बी नाम ए नाम सी नाम के लोगों से बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है वृश्चिक राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है वृश्चिक राशि पर आगे बढ़े तो आज हो गई है आठ तारीख आज से ठीक दस दिन बाद 18 अगस्त और 19 अगस्त को यदि आप दिल्ली में मिल करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप विश्लेषण करवा सकते हैं बहुत ही अच्छा रहेगा तो आज मेहनत की आपके द्वारा किए गए कार्यों की चारों तरफ प्रशंसा होगी भूरी भूरी प्रशंसा होगी उच्चाधिकारी आज आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे हो सकता है कि आपको कोई पारितोषक के रूप में इनाम भी देते हुए नजर आए दोस्तों की मदद से किसी खास काम को निपटाने की योजना बन सकती है रूटीन लाइफ में आपके साथ कुछ नया हो सकता है चुप रहना आज आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा कोशिश कीजिएगा कि किसी को कुछ गलत सलत मत बोल दीजिएगा कुछ गलत का मतलब होता है कि ज़ुबान कभी कभी फिसल जाती है कोई ऐसी बात निकल जाती है ज़ुबान से सब ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि दूसरों को बहुत ही व्याधि पहुंचाते हैं तो इससे आज आपको बचना रहेगा किसी भी काम में रिस्क ना लें बात कहने और सुनने में सावधानी रखें आज मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और मेहनत का नतीजा भी शाम तक की आपको अच्छा खासा दिखेगा व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय है व्यापारी वर्गों के यदि हम बात करें तो खासकर जो लोग आज कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े हुए हैं और कंप्यूटर के सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा देखिए समय है करना क्या है आज जल में एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा मसूर की दाल ले लीजिएगा इसको रख के आपको पीपल के वृक्ष में चढ़ाना रहेगा शुभ कलर की बात करें तो ऑरेंज कलर शुभ कलर है शुभ अंक की बात करें अंक एक आपका शुभ अंक है ओ नाम पी नाम क्यू नाम ओ पी क्यू तीन नाम है इनसे आपको अलर्ट रहना है तो अगली राशि हमारी आती है सेजिटेरियस धनु राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो महत्वपूर्ण लोगों से कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आएगा पारिवारिक जीवन बहुत सुखद रहेगा अधूरे काम आज आपके पूर्ण होते हुए नजर आएंगे कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आज आपका डंका बजेगा सफलता मिलेगी जी हाँ अविवाहित हैं यदि अभी तक आप तो यकीन मानिए आज कोई विवाह का प्रस्ताव आपको मिलता हुआ नजर आए इसके साथ साथ खास दोस्तों और आपके जो खास करके जो है फीमेल मित्र हैं गर्लफ्रेंड जिनको बोलते हैं इनका आज आपको आर्थिक रूप से सहयोग अच्छा मिलेगा नई नौकरी के लिए कोई आवेदन करना चाहे तो कर सकते हैं आपके फेवर में रहेगा रोजमर्रा के काम आज आपके समय से पूर्ण होंगे धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है आज कोई मित्र आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता हुआ नजर आएगा और आज करना क्या है थोड़ा सा चावल में सिंदूर मिला करके आज आपको जो है गणेश जी को गणपति जी को चढ़ा देना है बस इतना सा छोटा सा कार्य करना है और येलो कलर शुभ कलर है अंक छः शुभ अंक है और आपको टी नाम आर नाम और यू नाम के लोगों से अलर्ट रहने की आवश्यकता है देखिए यहाँ पर तमाम कमेंट फिर आए हैं कुमार आर एस कुमार जी लिखते नमस्ते भैया आर एस जी नमस्कार मुकुल पांडे जी प्रणाम जी रानी की वानी नमस्ते जी आशा पांडे जी करण जी प्रणाम नमस्ते जी तुला राशि विकास वृश्चिक राशि का अच्छा समय आने के लिए कितना वेट करना पड़ेगा बड़े भैया वृश्चिक राशि वाले विकास टंडन जी 2020 शनि की साढ़े साथी का अंतिम चरण है अपने आप को बचाइएगा हमारे ऊपर खुद शनि की साढ़े साथी लगी हुई अच्छे कर्म करिएगा किसी का दिल मत दुखाइएगा लेबर वर्ग की जितनी ज़्यादा हो आप सेवा करिए उतना ही ज़्यादा आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा तो 2020 के बाद अच्छा समय आएगा और आप अच्छे कर्म करेंगे तो हमेशा आपका समय बहुत अच्छा रहेगा बस किसी का दिल मत दुखाइए यही हम आपको राय देंगे कैप्रिकॉन मकर राशि क्या कहता है आज का राशिफल राशि भविष्य तो आज राज की बात याद कर लीजिए कोई राज की बात है जो आज ओपन होती हुई नज़र आएगी अपने काम पर ध्यान दें अपनी योजनाएं खुद बनाएं और उस पर लगे रहें दूसरों की भावनाओं के लिए आज आप बहुत संवेदनशील रहेंगे आज आपकी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट रहेंगे संतान की प्रगति होगी कानूनी विवादों का निपटारा आज आपके फेवर में हो सकता है फालतू बातों से बचना होगा नई सूचनाओं से आपकी उलझने बढ़ सकती है आपका ध्यान आज बटेगा परिवार के सदस्यों से कोई अजीब समाचार मिलेगा पारिवारिक मामलों में उलझनों से बचिएगा आपको थोड़ी सुस्ती आज जरूर महसूस हो सकती है ऑफिस में लोगों की बुराई करने से बचिए वाहन चलाते समय सावधानी आज आपको बरतनी रहेगी किसी छुपी हुई बात जो आज उजागर होगी उससे आज आपको बहुत ही ज़्यादा हानि का सामना उठाना पड़ेगा हो सकता है कि किसी का दिल भी टूट जाए करना क्या रहेगा कैप्टिकॉन वालों को आज आपके लिए कोशिश कीजिएगा हनुमान चालीसा का ग्यारह बार पाठ करिएगा ब्राउन कलर शुभ कलर रहेगा पी नाम आर नाम के नाम इतने लोगों से बचना रहेगा देखिए हमारे उपाय हनुमान चालीसा सुंदरकांड यही सब जल चढ़ाना विष्णु नाम कोई लाल काली किताब पीली किताब का नहीं बताते हैं जो शास्त्रों में लिखा है उसी को बता रहे हैं चलिए कुंभ राशि की ओर बढ़ते हैं एक्वायर्स आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो कुंभ राशि के जात को आज जो काम आप करना चाहते हैं वो काम करते हुए नजर आएंगे और उसमें आज आपको सफलता मिलेगी आज कोई योजनाएं बनाएंगे और उस पर अमल करेंगे अच्छा रहेगा आज कोई ऐसा व्यक्ति आपसे मिलेगा कि वो आपको आगे आने वाले साल दो साल तक की जो है कई इस्टेब्लिश कर देगा सेटल कर देगा मतलब आपके लिए जो है नैया पार लगाने वाला पालनहार आएगा बन के और दूसरों की खातिर आज आप बहुत ज़्यादा कुछ खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं पढ़ाई में कुछ आज आपका मन कंसंट्रेट की स्थिति भंग होती हुई दिख रही मन बहुत अशांत रहेगा निवेश के अवसर मिलेंगे और आप निवेश कर दीजिएगा ऑफिस के में आज ऑफिस के काम में कुछ आपके चेहरे पर झुंझलाहट चिड़चिड़ाहट दिखती हुई नज़र आ रही है और कानूनी मामलों में हो सकता है आज आप किसी लीगल एडवाइजर की राय लें और कुछ शिकायत करते हुए नजर आएं सोच समझ करके आज आप कुल मिलाकर के पूरा दिन बिताइएगा अपने शब्दों पर संयम रखिएगा और लव लाइफ के साथ तनाव रहेगा इनसे आज आपको अपने आप को बचाना रहेगा जीवन साथी को यदि आज आप खुश करेंगे तो आपको तरक्की मिलेगी प्रेम में सफलता मिलने का योग है गणेश जी को जी को आज आपको यज्ञो पवित्र चढ़ाना रहेगा और गणेश अथर्व शीर्ष का कम से कम आप दो पाठ तो कर ही लीजिए आपके लिए ब्लैक कलर शुभ कलर है क्यू नाम ए नाम इन नाम के लोगों से बचना है अंतिम राशि मीन राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहता है तो चलिए अंतिम राशि पर भी आ जाते हैं यथार्थवादी रहे तो अच्छा रहेगा नए अवसर आपको मिलते हुए नजर आएंगे सामाजिक प्रतिष्ठा में आज आपकी वृद्धि होगी आज किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होने का योग है कोई नया ज़मीन या आवास क्रय करते हुए नजर आएंगे बिजनेस को लेकर नए लोगों से कुछ मुलाकात होगी या कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होता हुआ नजर आएगा जीवन साथी की सेहत पर आज आपको विशेष ध्यान देना रहेगा आज कम समय में ज़्यादा काम निपटाते हुए नजर आएंगे शाम तक की धन का अच्छा लाभ आपको मिलता हुआ दिख रहा है इसके साथ साथ आज आपके लिए जो है कोर्ट कचहरी के मामलों में भी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी छोटे निवेश में आज आप बड़ा धमाका करेंगे कुछ अच्छा कमाएंगे आज रिश्तों में मजबूती का एहसास रहेगा पार्टनर के साथ दिन बीतेगा प्रेम और सहयोग भी आज आपको मिल सकता है कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से सहयोग मिलेगा पैसा आज सोच समझ करके किसी को उधार दीजिएगा उधार देंगे तो बहुत ही मुश्किल है कि आपको रिटर्न होकर के वो मिले यदि विद्यार्थी वर्ग हैं टेस्ट या एग्जाम में आज असफलता का योग बन रहा है सेहत अच्छी रखिएगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है कहते नहीं हेल्थ इज़ वेल्थ तो यदि आपका हेल्थ सही है तो वेल्थ मतलब धन भी आपका ठीक रहेगा तो चलिए दर्शकों ये तो था देखिए राशिफल अब उपाय बताए देते हैं मीन राशि वालों को आज आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जितना जप कर सकते हैं कर लीजिएगा और सूर्यदेव को जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके अर्घ देना रहेगा आपके लिए शुभ कलर की बात करें तो आज व्हाइट कलर शुभ कलर रहेगा और आपको बी नाम एच नाम और आर नाम के लोगों से बचना रहेगा तो चलिए आज हम कुछ आपको उपाय बताए दे रहे हैं अंत में सावन का जो है उपाय बताए दे रहे हैं क्योंकि बृहस्पतिवार दिन है यदि आप के भी जो है जीवन में कुछ आर्थिक स्थिति खराब रह रही हो तो इससे इसको सुदृढ़ करने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लीजिएगा और प्रातःकाल पीपल के वृक्ष के नीचे आपको एक घी के जो है मतलब घी का दीपक जलाना रहेगा चौमुखी दीपक और इसको पीपल के नीचे रखना है और जल में एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ डाल करके पीपल के वृक्ष पर आज आपको चढ़ाना रहेगा इसको करने से होगा ये कि आने वाली जो है जो प्रॉब्लम है धन संबंधी जो दिक्कत है वो दूर होती हुई नजर आएगी तो दर्शकों ये तो था हमारा राशिफल 9 अगस्त 2018 का आपको हमारा ये राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें बताइए और इसमें क्या त्रुटि है कैसे हम इसको और सही करें तो इस पर भी आप अपनी राय दीजिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और ना पसंद आए तो डिसलाइक भी ज़रूर करिएगा क्योंकि हम अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मान रहे हैं कुछ गलतियां हमसे भी हो सकती हैं तो हम वाले नहीं हैं कि एको हम द्वितीय ना अस्ति ना भूतो ना भविष्यति केवल एक वही है परब्रह्म उसके अलावा इस संसार में और कोई नहीं है तो दर्शकों दीजिए अपने जोशी को इजाज़त मिलते हैं अपने फिर अगले नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और हाँ जो फ्री कुंडली वाला जो है हमारा ये चल रहा है तीस सितंबर तक की ए सॉरी इकतीस अगस्त तक की चल रही है और पाँच सितंबर को इसकी घोषणा करेंगे शिक्षक दिवस वाले दिन तो दर्शकों आप भी जाइए कमेंट करिए और बताइए कि हम आपकी कुंडली क्यों देखें आपके साथ क्या परेशानी आ रही है हो सकता है कि उन 20 लोगों में आपका भी नाम हो तो कोशिश करने में क्या जाता है वो कहते नहीं हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की हार नहीं होती हरिवंश राय जी के बच्चन के इसी पंक्ति के साथ हम आपको अपनी जो है आपको यहीं छोड़े जा रहे हैं और अपनी वाड़ी पर विराम दे रहे हैं तब तक के लिए नमस्कार राम राम